lo hago especialmente para las madres, especialmente para las madres, pero también para los padres. esa mujer o esa pareja mucha ilusión, con mucha pasión. Prepara ya desde ese momento las condiciones internas y externas para que ese niño cuando nazca tenga una buena cuna, tenga un buen cuerpo donde cobijarse, tenga un buen regazo donde estar, tenga un es el cariño, es el amor, mind power. ese hombre que le todos los días se olvidan de esto. Ese embarazo que va a ocurrir en ese momento eh, y que sí puede ser tratado con la píldora del día después, puede ser tratado actualmente, hay muchas cosas, pues eh, bueno, pero esa pareja, ese hombre, esa mujer, eh, deben tener en cuenta que estamos hablando no de algo que está ahí que puede ser abortado, estamos hablando de una realidad, una realidad diferente a ella, una realidad en sí misma, una realidad que no es su deseo, que no es lo que ella siente, que no es lo que ellos quieren que, o lo que ellos no quieren, que es una realidad que está ahí de verdad. esa realidad tenga un día, tenga dos días, tenga un mes o tenga tres meses, es una realidad en sí misma no es un puro deseo de ella, es una realidad. Y además otra cosa, mire. Una vez una mujer que le pasó esto estando en terapia conmigo, tenía muchos problemas para seguir con su vida Y pensó en un primer momento en abortar. que trabajar. Tuvo que romper ese, ese camino recto que tenía en su vida. Pero le voy a decir una cosa. Aquella mujer que tenía muchos problemas en su vida, ese hijo le salvó la vida. ¿Saben ustedes por qué le salvó la vida? Porque todas las reflexiones y todo lo si está en paz con ella misma, si está feliz o si está infeliz, porque lo nota en la latidos de su corazón, en la respiración, en la tensión o distensión de su cuerpo. Por tanto, la etapa prenatal ya nos anuncia si ese bebé va a ser más feliz o más infeliz, si va a tener muchos problemas o pocos problemas, si va a tener más no basta con eso. No basta con eso porque hay que educarlo. Y educarlo en cosas a lo mejor desde el primer momento muy pequeña requiere conocimientos de psicología infantil, conocimientos de lo que es un bebé, nadie que no estuviera capacitado para tener hijos, no para vivir en paz, pero sí para tener hijos, se le debería dar el carnet de padre. Porque si ese carnet, si usted conduce este sin carnet, va a hacer infeliz, un desgraciado, a ese niño, a esa niña que usted va a engendrar y que va a nacer. Porque a lo mejor usted no tiene capacidad para ser padre. No todo el mundo tiene que ser padre solamente deben ser padres aquellos que tengan la capacidad de engendrar a hijos que ellos sean capaces de construir una verdadera personalidad en ellos y de quererlos apasionadamente y de darle todo aquello que necesitan para que se conviertan en seres de verdad, que se sientan felices y que se sientan a gusto en la vida. Nada más. Gracias.